サワカー、ポม TJ ครัはい、どうも皆さん。まあ、今回なんですけれども、タイトルにもあります通り、まあ、僕 TJ 今日オフなんですよ。だからまあね、せっかくのオフで、まあ久々にまあその TJ の一日みたいな感じで、あの、カメラをね、回そうと思ってね、撮影しております。まあ皆さん見ていただいてわかるかと思うんですけど、僕今の絶賛運転中なんですよ。 まあでも安全運転しながらね、まあ、ゆっくりと走ってるんでね、まあ一問題はないですけれども、でまあ今朝のね、もう9時前、8時半過ぎぐらいなんですけども、そう、今日これからね、ちょっとあるところにね、朝一で向かおうと思ってます。いや、どうせ TJ って言ったらもう筋トレとかジムでしょって思われるかもしれないんですけど、あの今日、あの筋トレ行かないっす。今日ジム行かないんで安心してください <laughs> そう まあ、ジムには行きませんけどその代わりあのちょっとスポーツできるところにねこれから向かいますんで、えー、とりあえず向かいましょう。 ましたのがバンコクのバンナーにあります101ドライビングレンジっていうのはゴルフのね打ちっぱなしですはい、まあ、僕 TJ もねあの少しはゴルフやっててあの下手なんですよそう最近あのゴルフやる機会そこそこ増えてきたのでちょっとはねあの上手くなりたいなと思いましてたまにね練習にね来ていますでまあねバンコク市内結構ねこのような感じでゴルフの打ちっぱなしめちゃめちゃ多いんですけど こね何がいいのかっていうと安いあとはね広いんですよそうもう動画見ていただいて分かるかの通りもう打ちっぱなしなんですけどめちゃめちゃもう広々としてても開放的でうんでもってね、もう1トレイ60バーツ、もう1トレイ40発あるんですけども、それ60バーツ、この金額もね、めちゃめちゃ安いと思います。で、まあ、結構タイ在住の日本人の方もゴルフ好きな方多いんで、まあ、そういった方はね、もうたくさんこちら来られてるんですよ。 まあ、土日なんかねめちゃめちゃ人多いですそうでもね今日みたいにまあ平日なんかに来るとね人もめちゃくちゃ少ないんでね興味がある方はね是非来てもらえたらなと思いますはいじゃあねちょっと練習しますはいじゃあまずはね7番アイアンからはい打っていきますなんか僕ね最近気づいたんですけど7番アイアンまっすぐ飛べないんですよしかもダフルしもうね スランプですで次はねドライバー一発目これね意外といい当たりだったんですよ音も良くてねでまあその後まあなんかね音がちょっと違いますよねこのドライバーまあ、基本的に僕スライスするんですけど、まあ、たまにまっすぐ飛ぶんですよねそれでも あんまり距離が出なくてこれドライバーって難しいなって思いますっこの筋肉を生かせるようなねスイングできるようになりたいと思いますはいで次は7番ウッドまあまあこんなもんですねほらまあこんなもんで次もまあこんなもんですよそうまあまあこんなもんこんなもん僕人生こんなもんなんでで次あこれはまあ一応ねいい当たりだったかなってで次あこれはまあぼちぼち でこの次ほらこれ結構いい当たりであどうやってるどうやってるこれどうやってるはい次ほらどうやってるよほらほらこれどやりポーズそうでねなぜかわかんないですけどこの日は7番ウッドがめちゃめちゃ調子よくてほぼほぼいい当たりだったんですよで距離もそこそこ出てて、うん、なんでドライバーなんだったのか7番。思っ 燃焼してのかなって僕自身不思議ですはいで次はですねアプローチウェッジになりますでもこのアプローチなんですけどもゴルフ場でプレーをしていて僕多分一番ミスショットが多い気がしますそれこそトップかダフリですよねまあ、こうやってまあ自分のスイングを見て思うのが果たしてこれがねも正しいスイングなのかどうかもね僕分かりませんなんか匂いものにね周りの人をね真似してやってるだけなんで ゴルフお上手な方教えてくださいここで正しいのかどうかはいじゃあそんな感じでね、まあ、軽く、えー、数トレイ分だからもう球数でいと80発ね打ちましたゴルフ難しいっすねうん、僕本当下手くそなんで、ねまあ、難しいですけどでもやっぱり、えー、チップはこうやって練習するだけでも楽しいですはい あの切実に滞在中のうまい方あのゴルフ教えてください <laughs> はいじゃあそんな感じでねちょっとお腹すいたんでランチ行きたいと思いますはいではですねあの後結局家に帰ってまあシャワーを浴びてねちょっと着替えてきましたやっぱりねもうこの時期めちゃくちゃ暑いんでそうもうね1時間2時間打ちっぱなしでも汗びっしょびしょになっちゃうんですよね でまあ一回家戻ってこれからランチでね今とあるね焼肉屋さんに向かっておりますてかあれですよ体を動かした後はねやっぱりねお肉が食べたくなっちゃうんですよそうでやっぱりねこのタイのバンク焼肉屋さんめちゃめちゃ多いわけであってランチがねやっぱり非常にお得に食べれるんでね僕ランチで焼肉屋さんに行くの大好きなんですよ、えー、だからこれからね焼肉ランチ食べに行きます というわけで来たのがですねスクンビットソイの26にあります焼肉屋さん銀座堂ですここね僕マジ大好きなんですよそうでも正直ねここの焼肉のランチ僕ね週2くらいで来てますうんそうでねここね何がいいかって安いしなおかつ美味しくて一応メニューねこちらになりますはい まあ、このような感じで焼肉ランチ結構いろんな種類があるんですよそうでね僕が毎回頼んでるのがね赤身です、うん、さっき注文したんですけどねこの赤身マジで美味しいのよそうはいではね焼肉セットね到着しましたこちらになります食べてる ちらがね銀座の赤身セットになります実はまあスープあるんですけどスープねまだ来てませんからちょっと忙しいみたいで、うん、でここねお肉もそうなんですけどキムチとかねこのナムルこれねめっちゃ美味しい、うん、本当に美味しいでしかもナムルキムチご飯これねおかわりできます、ね、僕なんかね基本ねご飯はねおかわりして毎回3杯ぐらい飲んでますねうんでねこの赤身肉 この赤身が本当美味しいのよそうね結構肉厚ででしかもお肉もプリップリでうん合わないですはいあそんなこんなだから今ちょうどねスープをましたねで結構焼肉屋さんのランチのセットなんかではカルビとか って思うと思うんですけど赤身をセット出してる人ってねあんまりないと思うんですよ、うん、で僕はやっぱり普段趣味でトレーニングやっててねそのまあ減量したりとかもしますしなんか僕みたいにトレーニングしてる人はもちろんなんですけども結構あのね意識した PFC バランスとかそういうの気にされてる方なんかはねマジおすすめですよねこの赤身肉ってうん ティーか紅茶がまあ選べるんですけどねこちらシャーベットですねたまにはね甘いものを食べないとだからはいでは、ね、昼食も終えたんで次にやってきたのがスクンビットのソイの39にあります、まあ、僕のね行きつけの漫画喫茶 満喫ですこちらはね春らんまん、あ、僕漫画とかね、まあ、アニメとか好きなんでここねちょこちょこ通ってるんですよってことで、ね、今日こちら行きます漫画大好きはいでこちらの春らんまんカフェなんですけども日本の満喫そのものです まあ、それこそソフトドリンク飲み放題あとは日本食などのま軽食のサービスもありますで2階に行けばね喫煙ルームもありますんで、まあ、それこそご飯を食べながら漫画をね楽しむことができちゃうわけなんですよもう最高ですよでこの日僕が読んでいたのは「呪術廻戦」ですねめっちゃ面白いであとは、ね、今単行本で読んでるのが「あの東京グール」とか「ワンパンマン」とかその辺りをねちょこちょこと単行本で読んでます漫画最高 はいじゃあ次はですね脱毛サロンにやってきましたそれなんだかんだでもう23か月ぐらい多分今年入って初めてかな脱毛サロンうん最近ねもう全然来れてなかったんであの久々にねあの来ちゃいましたでいつもおなじみの、えー、シーロムにある、ね、東京ビューティーさんですじゃあ行きましょう上がっていきますいや暑いな今日、うん 今もタイねもう初期なので相当暑いですねしんどいこちらで靴をしっしっかり入っていきます。 สวัสดีครับทีเจชื่อทีเจครับไอ้แต่เขียนชื่อไว้ตรงไหนนะคะโอเคครับ れってやっぱりそういう TGM でも結構久々に今来たわけなんですけど久々に来て思ったのが結構痛い <laughs> まあまあ脱毛なんかも仕方ないですねうんそう意外とびっくりしたのさっきの思わずカメラ撮影めちゃいましたえー、はいまあというわけで脱毛ねしてきました まあ、正直僕もね脱毛行くの相当久々だったんであのスタッフのね女の子たちにも「あ TJ 久々だね」みたいな感じでね結構ねいろいろね質問されましたまあね嬉しい限りです、ね、今回もね可愛いスタッフの皆様にねもうきちんと脱毛全身ねしていただきましたはいでまあ今僕ね、まあ、シーロムにいるんですけども、まあ、パッポンの近くにいるんですけどなんなんで ちょっとねこのままスリボン通りを歩いて、まあ、パッポンタニアの、まあ、近くまでね歩いていきたいと思いますまあもうなんだかんだ時間の方もも夕方の5時半ぐらいかうん結構いい時間ですよねそうどうなんだろう平日のこの時間帯だから人多いのかな多いってことはないか はいまあ、今日なんですけれども、まあ、僕のオフということで、まあ、カメラこうやって回してますけどなんかねこれだけで終わるのもなんかちょっとあれですよねせっかくなんでマッサージ行ってねちょっと疲れ癒したいなとも思うんですけどねどうしようか <laughs> 僕がね仮にこの後マッサージ行ったとしても別に僕1人なんで動画撮れないし <laughs> まあまあまあとりあえずもうちょっと歩いてからね決めましょうか まあ、言うてこの辺りも結構マッサージ屋さん多いんでねこのスリオン通りのこちらの右側まあねさまざまなお店がね本来であれば営業していたんですけどもほらシャッター結構シャッターが多いですよねやっぱりうんあのさっきねそこ通過してきたんですけどマッサージ屋さんねちょこちょこねやってるんですよ、うん、結構前みたいな感じで店前にそのマッサージ師の方々がこうやってね座ったり立ったりとかして ね、いらっしゃいませみたいな感じで、あなたみたいな感じでね、声かけてくれる、ね、人もいました。うん。そう、ほらほらほら、ね、なんだかんだでね、ほら、マッサージどうぞとか日本語で <laughs> ね、話してくれるんで、なんか嬉しいっすよね。うんただまあコロナ前の方がその掛け声っていうんですかそう まあ、もっと大きかったですけどねだってそれこそもう至る所から「お兄さんお兄さんマッサーマッサー」みたいな感じで「こんばんは社長さんマッサー」みたいな感じでもう至る所からねそういった声がね聞こえてきたんですけど最近はねあまりそういった声も聞かなくなりましたね本当にうーんああそこなんだろうなんかカミングスーンって書いてありますねなんかできんのかな あれはメルディエンホテルですよねこれ確かうん今営業してるのか分かんないですけどもしかしたら ASQ としてね利用されてる可能性はあるかなまあまあまあこうやって歩いてはいますけどなんかやっぱり人はポツポツと言いますけどなんか少ないですよねうんどうなんだろう時間帯的に少ないのか いやでも多分夜の夜の7時8時9時とかの方がもっと人少ない気がするな多分なんか夕方のこの時間帯が一番その仕事帰りのね仕事終わりの人なんかもいたりとかするし人が多い気がするんですけどねあいつもここなんかね怪しい綺麗なお姉さんがね座ってたんですけどもいなくなってますねあのマッサージ屋さんの でほらねその向かいには Stay with us longer ね短期から長期までお気軽にお問い合わせくださいみたいななんかアパートみたいなねこんなホテルがねありますとうんはいでもここまで来ると8本ですほら上打すよはいじゃじゃん8本ね 今現在のファットの様子はこのような感じとなっておりますちなみに撮影してるのはね平日です平日の夕方のまあ5時半過ぎぐらいでしょうかはい八本周辺このような感じですあーどうしようかな、えまだ時間帯も早いんでね、まあ、どうしようかなって感じですけどうん とりあえずうん55倍きてえなはいまあ今回ですねこのような感じで僕 TJ の休日みたいな感じでね動画ね撮影していましたまあね、まあ、そうして言えることは、まあ、これただただあの30代のおっさんのまあ休日かなって <laughs> そうでなおかつ思ったのがお前それ体 じゃなくても日本でもできるだろうみたいな内容でしたよねなんか振り返ってみると <laughs> うんなんだろう僕もタイ在住者として思えることが本当日本で過ごす休日と何ら変わらずね同じような休日をこのタイで過ごせるってことだけでもこれねもうすごい幸せなことなんじゃないかなって思いますうん内いっぱい行って日本食食べてね満喫行ってほんでまた脱毛行ってそう まあ、こんなね休みこんな休日の過ごし方もねまあいいんじゃないかなってね僕は思いますねてかむしろ、まあ、在住者の方とか日本に住んでる方でなんか俺の休日とまんま一緒じゃん同じじゃん近いわと思う方ね意外といるんじゃないかなと思います、うん、特にあの30代40代の方 <laughs> ねもしねいましたらコメントで教えてください <laughs> あでも今回実際に撮影してみて、まあ、これが僕 PJ のリアルなね、まあ、オフ休日になりますはいでまあね毎回毎回ねこういうオフじゃないんでなのでまた次回も違った形でオフの日撮影ねできればなと思っておりますはいでは本日も最後まで動画を視聴いきありがとうございますチャンネル登録高評価よろしくお願いします